We are more than just a church. We are a family. A family who cares about one another. And a strong team who helps other people together. We help people find their way back to God. Then we help them start up their new life with Jesus. We connect people to life groups and help them put their lives back into order. We help them become equipped and accomplish God's vision for their lives we believe that through it all, the rescue mission has just begun. We will continue to transform this nation. We will serve as God's instrument in this generation. And we will be God's representative wherever we go. Raining Light has different ministries, with a warm and welcoming environment where people from different walks of life gather to share stories, we have a ministry for kids on a mission to develop a godly generation by teaching our kids that they must be about the Father's business. We also have Wildside empowering young people, Crossroads for young professionals and marketplace people. Couples ministry aims to strengthen couples' relationships to build a family that puts Jesus at the center. And Reigning Seniors for all the young at hearts, so there's always something available no matter what stage of life you're in. As a family, we also believe that life is better when shared. That is why we have a lot of groups full of life, where we strengthen each other in order to fulfill God's calling for our lives. With the guidance of our strong and visionary leaders, Pastor Lito Peren and Pastora Tess Peren, along with the whole spiritual family, nothing could ever stop us nothing can hinder us from making a great difference in people's lives, in our nation, and even around the world. Our calling has even become louder. The vision has become clearer. And the mission has become bigger. We will continue to love God by serving His people through our lives. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3.10, Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! kilala natin. Okay, so welcome po sa mga first time natin and welcome din sa mga nasa live natin. Now, sino dito yung ready na talaga. Yung sisigaw ka, tatalon ka. Alam ko, mahaba yung pahinga natin eh, di ba? So we can jump, we can sing to the Lord ng malaya. Okay, so why don't we just have our hands like this? pagmasdan ang kalawakan Hindi ko maunawaan Ang iyong dahilan Kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan Hindi ko kayang isipin Hindi, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, Jesus Na iyong binigay sa akin Sing! Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya sa piling pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Say, hindi ko kayang isipin, hindi, hindi ko kayang sugatin. Ang pag-ibig mo, oh, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat O oh Jesus sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin Nang katulad mo oh, oh, oh, Salamat, salamat O oh Jesus sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya sa piling mo Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka Buhay ko nang sa'yo'y sumamba Wala nang iba na pa Kundi pasalamatan ka Buhay ko nang purihin ka Buhay ko nang sa'yo'y sumamba wala nang iba ka naisin pa Kundi pasalamatan ka Buhay ko na! Buhay ko na ang purihin ka Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba Wala nang iba na naisin pa Kundi pasalamatan ka Buhay ko na! Hey! sa iyo isumamba Wala nang ibang na naiisip pa Kung pasalamatan ka Salamat, salamat O Jesus sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin Nang katulad mo Salamat, salamat Kasama ako, Jesus, sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya sa piling mo Salamat, salamat, salamat, salamat O Jesus, sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo Salamat, salamat Jesus sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya sa piling mo Salamat, salamat Salamat, salamat Jesus sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin Nang katulad mo Salamat, salamat sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya Ako'y magsasaya Ako'y magsasaya Ako'y magsasaya Sa piling mo Come on, give praise Come on, more! Come on, he deserves more! Now, sino dito yung ready na, yung puso mo talaga, Lord, I want to meet you here. Sino dito excited, Lord, I'm gonna worship you this afternoon na hindi kagaya nung paano ka tayo worship last week. Now, just a reminder, kung gaano natin kakilala ang ating Panginoon, ating Diyos, ganun din kalalim yung pag-worship natin sa Kanya. No wonder why yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos, hindi sila makapag-worship, hindi makapagtaas ng kamay. Simple lang, hindi pa nila naiintindihan. The, God, the, the revelation of God's love, hindi pa nila nare-realize. But I know all of us here, na-experience na natin ang pagmamahal ng Panginoon. Tama mo ba? Now, when we just raise up our hands and let's just express to Him kung gaano natin siya kamahal. He is good. He is loving. He is our sovereign Lord. And He deserves our worship. Just raise up your hands. Just worship Him. Because He is good. You are good, you are good when there's nothing good in me. You are love, you are love on display for all to see. You are light, you are light when the darkness closes in. You are hope, you are hope. You have covered all my sins. You are peace, you are peace. When my fear is crippling, you are true, you are true. Even in my wandering, you are joy, you are joy. You're the reason that I sing. You are life, you are life. In you, death is lost its sting. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace, light of the world. voice would ever say, You are Lord, you are Lord. All creation will proclaim, You are here, you are here. In your presence I'm made whole. You are God, you are God. All for else letting go. Nothing compares to your embrace, light of the world, forever rain. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares. você. Jesus, my heart will sing the other name, Jesus. Come on, sing louder, sing nothing compares to your embrace, light of the world, forever rain. Nothing compares to your embrace, light of the world, forever rain. Father, that is our worship. Alam namin na ang pagmamahal mo, Panginoon, ay walang katulad, walang limitasyon, walang anumang boundary, Panginoon, na makakaharang dito, God. So, God, we just wanted to worship you. We just wanted to accept your love for us. Because we know you embrace us, oh God. Thank you, God. We honor you. We praise you. And you deserve our praise, our worship, our love, our life, our adoration, God. And this we pray in Jesus' name. Amen. sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, good afternoon. Ah, bigyan mo naman niya ng isang matamis na ngiti. Ah, sino po, lahat po tayo dito, no? Malinaw po sa atin bakit tayo nandito. To worship Him. At maganda rin ho, malinaw din po sa atin na tayo kaya tayo nandito si alam natin na tayo po, apart from Him, we can do nothing. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang mag-isa. Ha? Ah, kaya po, ang maganda rin ho sa, sa atin, dito sa church, meron po tayong ano eh, meron po tayong salita ng Diyos. Uh, ah, sabi mo sa katabi mo, meron ka ba nito? Ha, ang salita ng Diyos po, ang ating pong manual ng buhay po natin. Amen, gusto ko lang pong basahin po sa atin, sinabi po sa unang Korinto, uh, 2 sa uh, 7. Ganda po nito, no? Ang headings po nito yung kamatayan ni Kristo sa krus. Alam po ba natin, ang revelation of the cross pala, pag naunawaan natin, you will never go wrong. Kapag naunawaan natin bakit namatay si Kristo sa krus, grabe, hindi mo maiisip, ni hindi sasagi sa isip mo mag-backslide. Kaya po sabi po sa verse 7, babasahin ko po sa Tagalog, ano? sabi po sa, sa ikapito, ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos sa na kanyang inilihim nung ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Sabi po sa 8, ang karunungang ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundo ito sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Amen. Grabe, ano pagpala naunawaan natin ang salita ng Diyos, di na tayo babalik sa dati. Yeah. Ang sabi po sa 9, may pangako ang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Oh, kapag ka naunawaan natin, ang salita ng Diyos, meron palang ipine-prepare ang Lord sa bawat sa atin. Yes. Ang sabi ng word, hindi pa nakikita ng mata, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang pine-prepare ng Lord sa iyo at sa akin. Kaya po excited tayo ng salita ng Diyos, wag lang natin siyang basahin ng normal. Basahin natin siya with revelation. Yung kapahayagan ng Diyos, makikita natin, grabe, ang dami palang promises ng Lord sa atin. At alam nyo, nakakalinis din ito ng isip Di ba minsan po tayo tamang duda, pero ang maganda kapag may salita ka ng Diyos, kailanman hindi ka makakapag-isip ng pangit. Amen. At ang buhay mo hindi magiging pangit. Yes. Amen. Yes. Kaya po ngayon, uh, tayo po ay magde-declare. No? De-declare po natin na ang salita ng Diyos ay siyang foundation ng ating pananampalataya. Amen. So, naniniwala po ako, meron po tayong lahat na Bible. Sa, sumunod po kayo. Repeat after me. This is my Bible. This is my Bible. My Bible is the Word of God. My Bible is the Word of God. I am what it says I am. I am what it says I am. I have what it says I can have. I have what it says I can have. I can do what it says I can do. I can do what it says I can do. I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. Because? Because God's word. God's word says that I am. Says that I am. Sabi mo, congratulations, congratulations. Pwede na tayong maupo. Nakakasama. Bigyan mo ng high five yung katabi mo. Sabi mo, buti na lang. Nandito ka ngayon. No, sino dito yung masayang-masaya na nandito siya ngayon? So, are you excited for the word? No, alam nyo, every time na tayo po ay lumalapit kay Lord, dapat lagi tayong mayroong excitement. No, at yung excitement na yon galing sa matinding passion na alam natin na minahal tayo ng Diyos. No, hindi tayo perfect pero minahal tayo ng Diyos at it is a wonderful opportunity para maka-experience ng kagandahang loob ng Diyos, no? At ngayon pong hapon, gusto kong maunawaan po ng bawat isa sa atin ang pagiging Kristiyano no ay hindi lang po siya sa pangalan. No, hindi lang po sa pangalan ng pagiging Kristiyano. Masyado na pong naging normalized natural na kapag ka Christian ka, parang status mo na lang yan, no? Parang religious status kapag ka ikaw ay Christian. Do you believe that God calls you not for you to become a Christian? <laughs> Hindi ka po tinawag ng Lord para maging Christian. Tinawag ka ni Lord para maging disciple. No, tinawag ka ni Lord para maging disciple. Kaya po, you are called to follow Jesus. No, you are called to follow Jesus. Yan po yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya po, yung mga nasa FB po natin, pwede ba pakibati natin yung mga nasa FB Live natin? At uh, sabay-sabay tayong sisigaw. We will welcome natin sila. In the count of three, one, two, three, go! Welcome! Yan. No, para namang hindi welcome, no? So, eh, ulit, ulit, ulitin natin. One, two, three, go! Welcome! So sa lahat po ng mga nasa FB Live, paki-welcome nyo rin po yung inyong mga kasama dyan sa FB sa atin pong online worship. And uh, I just want to expose yung pong bagay na meron tayo na hindi natin minsan nabibigyan ng importansya kasi mali yung pagkaunawa natin. So, marami pong mga Kristiyano, nagsettle na po sa pagiging Christian. Akala nila ang pagiging Christian ay status ng religion. No, ang Christian po, mga kasama, yan po ay hindi disenyo ng Diyos sa atin. Alam niyo ba yung salitang Christian, two times na nabanggit lamang po yan sa New Testament. Ilan daw times? No, two times na nabanggit po yan sa New Testament at ang pinagmulan pa niyan, mga kasama, ay hindi si Jesus, kundi yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus. At ito po, nakarecord po yan doon po sa first, uh, sa Acts chapter 11, verse 26. Tingnan nyo itong, itong Acts 11, 26. And when he found him, he brought him to Antioch. So for, so for a for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christian first in Antioch. So that place is a pagan place. Kaya po ang mga ang tumawag po ng Christian, mga pagano. Pero hindi po yan talaga ang disenyo ni Kristo. Ang isa po naman na binanggit ang Christian, mga kasama, doon po sa Acts chapter 26 verse 28. Acts 26 verse 28. No, tingnan niyo po itong verse na ito para po at least makita natin it's all about King Agrippa Paul depending his faith and belief before, uh, Pil- before King Agrippa, and King Agrippa responded, ito po sa verse 28, Then King Agrippa said to Paul, Do you think that in such a short time, you can persuade me to be a Christian? So we are not called to be a Christian. We are called to be a follower of Jesus. And, and, and a disciple means Disciple means a learner. Disciple means the one who makes OJT, the one who is the doer nung, nung pong gina, na, mga bagay na natutunan niya. So kaya mga kasama, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makukontento na kristyano ka. Kasi marami pong mga kristyano, tinatanggap nila na kristyano sila pero hindi talaga sumusunod kay Kristo. Pakisabi sa katabi, hindi porke nag-church ka, may natutunan ka na. Nagiget niyo po ba mga kasama? Sino dito yung may nagiget? No, pwede mo pakitaas ng kamay yung may mga nagiget. Sabihin mo sa katabi mo, a disciple is a learner. A disciple is a OJT. Pakisabi, OJT, who, make, who is the one who makes? OJT. So, ibig sabihin, hindi lang po siya basta learner, nagiging practitioner na po siya. So, kaya pansinin yung mabuti, marami pong mga tao na nagsesettle na Christian sila, okay na sila na Christian, at least, Christian. Kahit Christian na matigas ang ulo, Christian pa rin yan. Kahit Christian na hindi na church Christian pa rin yan. Hello? <laughs> Pakisabi sa katabi, hindi ganyan ang pagkatawag sa'yo. You are called to be obedient. And, and, and it is who we are. So tandaan nyo, dapat lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon at dapat, hindi lang lumalalim ang relasyon natin sa Panginoon, nagmamature din po tayo. No, so ang, ang concern natin dito mga kasama, ang concern natin dito mga kaibigan is spiritual maturity. If you are matured, you will become responsible. If you are matured, matured you will become reliable. And if you are matured, matured you will become fruitful and productive. Hello, may kausap ba ako? No, sino dito yung excited ka na magiging fruitful ka? Magiging productive ka? No, kaya mga kasama, mahalaga po na, na hindi lang tayo nagsasettle sa pagiging Christian, kaya po tayo ginagawa po tayong disciple. Ginagawa po tayong student, learner ng will ng Lord, practitioner ng will ng Lord, ng message ng kingdom. Yan po yung inaayos sa atin. And then, hindi lamang po yun, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, dapat may kasunod na level yon From, apos, from, from disciple to apostle. Pakisabi sa katabi, apostle. No, y- yun po yung mga apostol. Ano ibig sabihin ng apostol? Hindi lang siya learner, hindi lang siya practitioner, hindi lang siya student. Ang apostol po, carrier. Pakisabi sa katabi, carrier. Kapag may daladala ka, kahit saan ka pumunta, anong lugar ang nirarating mo, ang, ang daladala mo, yung mensahe ng kaharian ng Diyos. Yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Yan po yung daladala ng mga apostol. And it is all about the gospel of Jesus. And it is the message of the kingdom. So do not just be settled that you are a Christian. You need to evaluate yourself. Ha, dapat tagasunod ka pala. Sabihin mo sa katabi mo, ang Kristiyano pala, hindi lang dapat umuupo pag Sunday. Dapat pala may nangyayari talaga sa buhay natin as a lifestyle. Tama po ba mga kasama? So kahit na nasaan tayo, anumang ginagawa natin, carrier tayo ng gospel ni Jesus, carrier tayo ng promise ni Jesus, kahit saan tayo, pwede tayo mag-deliver. Kasi carrier ka. Pakisabi sa katabi, carrier, dapat mag-deliver. So ang, ang, ang lumalabas sa atin, naturally, it is all about the message of God. It is all about the message of the kingdom. It is all about the gospel of the kingdom. So, yan yung pagiging apostle. Kahit na nasaan ka, ang focus ng buhay mo, yan. So, kapag apostle na, nadidevelop na yung karakter na nagiging selfless. Pakisabi, selfless. selfless. Yung disciple, selfish pa yan. Nag, nag, ang disciple, tinatatwa pa niya si Jesus. Pero pag apostle na, they are more than willing to die. Pakisabi sa katabi, ang mga apostol, may nanghuhudas. I, I mean, ang disciple may nanghuhudas. Uh, may nang tatatwa. Tama ba? Pero wala pong apostol na nagtatwa kay Jesus. Kasi na-develop na sa kanya yung karakter na Lord, I am with you. I belong to you. So yung kanyang karakter, yung kanyang passion, lahat ng bagay sa kanya para sa Panginoon. So kaya Huwag tayong madatang, matatangay ng kadayaan ng mundong ito. Huwag kang masettle na ikaw ay Christian na wala ka ng passion. Hello? Christian ka kung umaten ka late. Mm, mm, mm. Bakit? <laughs> bi, bi, bibit mo talaga yon. Imagine mo, hapon ka na nga, late ka pang dumating. Can you just imagine? Habang tumatagal ka, lalo ka nagiging excited. Lalo kang ibinobolunteer mong sarili mo, nakakatuwang ka dito, mga kasama. Nagiget niyo po ba? Sino may naiintindihan dito? So dapat na develop yun sa'yo. Kaya lang pagka, ay, Christian ako, at least Christian, di ba? Pa-blessing, blessing. Ay, nako, mga kasama. Hindi mo naiintindihan ang relasyon sa Diyos. Alam niyo po ba na ang pagsunod sa Diyos, tinetesting. Pakisabi sa katabi, tinetesting. tinetesting. Hindi, hindi ho madali ang ating pong journey. So kaya wag tayong maging settle sa Christian kasi ang Christian, yung mga hindi naniniwala sa Diyos ang nagbansag dyan. Si King Agripa nga, sabi nga ni King Agripa, ano ka Pablo? Ikaw, <laughs> Pablo, sa kaunting pag-uusap natin, gusto mo ako maging Kristiyano? Yak! Kadiri ang pagiging Kristiyan. Hindi ako ganyan kababaw. Yung parang ganon ang gusto sabihin ni, ni King Agrippa. So mga walang dating sa kanila ang pagiging tagasunod ng Panginoon kasi nga doon sa, sa kanilang binabrand na yon sa mga Kristiyano. Two times binanggit sa Bible yan, yung pagiging Christian. Kaya do not settle that you are a Christian. You need to evaluate yourselves. Not just being a Christian, but you are a follower of Jesus. So, ang disciple po is more than 200 times na binanggit sa Bible ang disciple. At si Jesus, hindi po niya sinabi na, follow me and I will make you Christian. Pakisabi sa katabi, kaya huwag may pagmamayabang na Christian ka, ha? Kasi sa mundong ito, pag sinabing Christian, alam mo ba, pag sinabing Christian, palagay agad ang loob mo. Uy, Christian din naman siya. Di ba? ba bakit? Parang, parang may one thing in common kami. Christian. Nagiget niyo po ba mga kasama? Ang sabi ng word ng Lord, test every spirit. Hindi test every name. <laughs> Hello? Sino may naiintindihan dito mga kasama? Kaya pagka pinag-usapan natin ang follower of Jesus, dapat tinetest natin yung authenticity. Kasi sa totoo lang, meron pong nangyayari kapag ka tinetest yung authenticity natin. So, we need to be tested ang, ang authenticity ng ating obedience kay Lord. Are you excited for this, mga kasama? Pakisabi sa katabi, humanda ka sa testing. Pag tinest ka, tapos kulang ka, ang maganda, pwede mo pang ulitin kasi may buhay ka pa. Pero ang pinakamahirap sa lahat yung namatay kang ganyan, tapos tines ka, kulang, nakuyari ka. Hindi ka pwedeng mag, mag, magmaktol doon, magdahilan, Panginoon, palangit ako. Sabi ni Lord, kumusta pagsunod mo? Ayun, paminsan-minsan. <laughs> Pagkasabi sa katabi, paminsan-minsan. Pagkagusto. pag walang topak, grabe sumunod. <laughs> Kaya mga sumpungin, pakisabi sa katabi, sumpungin ang pagsunod. Alam niyo po, <laughs> hindi ganyan ang mga apostol. Hindi ganyan ang mga, mga disciple talaga ni Jesus. Pag disciple, okay na may topak pa. Kaya pakisabi sa katabi, congratulations. Kung may topak ka pa. Bakit? Eh, disciple pa eh. On process. Tama po ba mga kasama? Kaya pag kinukorek ka, nire-review ka, huwag ka magre-react. Kasi it is a moment of learnings. Hello? Sino dito yung mga Christian ka? Pag kinukorek ka, ikaw pagalit. Mm. Hindi ba naintindihan ni Pastor ang sitwasyon ko at kondisyon ko sa buhay? Sobra sa makapagsalita. Nakakasakit siya. It hurts, you know? Mga kasama, hindi ko hangarin masaktan kayo. Ang hangarin ko magbago tayo at makasunod tayo. Kasi hindi porke nag-church ka, talagang na sumusunod ka. Hindi garantiya nasa church ka, obedient ka. Tinan mo yung katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon, ha? At, at, at sabihin mo sa kanya, salamat na lang. Nandito ako ngayon. Nauunawaan ko ang mga bagay nito. Sino dito, masayang masaya ka, nauunawaan mo to. Kaya mga kasama, huwag kayong magsisettle. Christian, hindi po yun sa pangalan. Hindi yan ang pagkatawag sa'yo. You are called to be a follower of Jesus. Kaya lang, sa pagsunod mo sa Panginoon, naandyan ang trials, naandyan ang testing, naandyan ang matinding mga pagdadaanan sa buhay. Kaya, excited po ako mga kasama na ilatag sa inyo ang mga dadaanan mo sa buhay if you are authentic. Pakisabi, kapag ka, totoo ka talaga, kahit anong testing, lalabas ang authenticity mo. Nagiget niyo po ba mga kapatid ko? Diyan talaga yan. Kaya makikita natin dito kung totoo talaga tayo. Are you excited? So mga kasama, let's, let us hear the Word of God. Let us read the Word of God in the, in the book of 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, it is all about the experience of Saint Paul, the Apostle Paul. No, yan po yung kanyang experience, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon. At inilalatag lang po niya ito, and I am reading the TPT version. No, the Passion Translation. No, the Passion Translation. Tingnan niyo po. Yet, as God's servants. Sino dito yung mga servants ni Lord? Amen. Congratulations sa mga servants ni Lord. Yung pag nagsaserve, hindi nagmamaktol. Pag nagsaserve, hindi nagdadahilan. Pag nagsaserve, hindi nag-excuse. Because we have one audience. It is only Jesus. Tandaan niyo po, maybe your excuse is valid But for God, it is not acceptable. Pakisabi sa katabi, ang tindi ng mga excuse mo. Tamang-tama yan para sa'yo. Pero hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Ay, pastor, may biyaya naman. Tingnan natin. Baka hindi mo alam kung ano ang biyaya. Alam mo ba ang biyaya? Ibinigay ng Diyos sa'yo para magawa mo ang mga bagay na gusto niya. That is grace is all about. Grace is all about empowerment. Pakisabi sa katabi, pinapalakas ka. Binabi, binibigyan ka ng kapangyarihan para magawa mo ang kalooban ng Diyos. No, kasi talagang it is only by grace. It is not by your own effort. It is only by grace. Sabi mo sa katabi mo, biyaya ni Lord na nandito ka ngayon. <laughs> Look, look at this one. We prove ourselves authentic in every way. So si Paul mismo, sabi niya, we prove ourselves in every way. Authentic in every way. So nung, nung, binabasa ko itong mga bagay na to, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, meron talaga palang mga hindi authentic. Yung mga hindi pumapasa sa test. Pakisabi sa katabi, yung hindi pumapasa sa test. Pangalwa, yung mga walang test. Hindi mo pwedeng sabihing authentic ka kung wala kang kinakaharap sa buhay mo. Yung totoo lang talaga ang may haharapin. Pero kung wala kang kinakaharap, isa lang ibig sabihin nun, nagko-compromise ka. Come on! <laughs> So sabi niya, for example, no, he showed himself na authentic siya in every way. For example, we have a great endurance in hardship. Hallelujah! Sa pagsunod sa Panginoon, hindi bedo process. Hindi pa blessing, blessing. Uy, ang buti-buti ng Lord. Binless ako. Kapag puro blessing ang iyong ini-expect, hindi ka pa authentic. Sabi mo sa katabi mo, hardships. Ano yung hardships na yon? Yung mga nahihirapan ka pero sumusunod ka. Hardships. Totoo ba na sa mundong ito, ang mundong ito magkukoleksa ng iyong attention? Magkukolekt siya ng iyong time. Magkukolekt siya ng iyong commitment. Yan ang mundong ito. So, hindi ka naman pwedeng mag-detach sa mundong ito at pumunta na sa langit ngayon na. Talagang normal yan. Tama? Normal na may pamilya ka, normal na meron kang business, normal na, na ikaw ay na ikaw ay nag-aaral kung estudyante ka, normal na may asawa ka, normal na may anak ka, normal na may magulang. That's normal. Pero sa kabila ng lahat ng bagay na yan, uunahin mo si Lord. That's hardships. Tindi, hirap na hirap na sa trabaho, pero pupunta ka pa rin, susunod ka pa rin kay Lord, papalo mo, disciple mo. Sino may naiintindihan dito mga kasama? Kaya ang buhay ng sa pagsunod mo sa Panginoon, hindi pa sarapan ng buhay. Yan. Kung gusto mo lang puro sarap ng buhay, pumunta ka na sa langit. Ngayon na, kasi talaga may, hardship, may hardships in your obedience. So hindi pwedeng sumusunod ka na walang struggle. Meron ka talagang pipiliin dyan. Kahit hirap na hirap na ako, naglaba ako, ano mo bagay na ginagawa ko, Lord, basta tinawag mo, I am available. Diyan ang hardships. Eh, problema sa ating mga kasama, pag nahihirapan ka na, gusto mo na mag-backslide. Hindi na ni Lord ang aking kalagayan. Hirap na hirap ako. Mga kasama, nagre-require din si Lord ng iyong time. Nagre-require din si Lord ng iyong commitment. Nag-expect din si Lord ng hardships. Sabi mo sa katabi mo, hindi puro bed of roses. Now, sino minaintindihan, mga kasama? Pakikaway-kaway yung minaintindihan. Whew. Kaya pag wala kang hardship sa life mo, hindi ka authentic. Isa kang synthetic. Pag sinabing synthetic, man-made. Pag sinabing synthetic, artificial. Meron po akong nabasa, naglagay po dyan. Sabi niya, iron sharpens iron. But I just want to remind you, plastic cannot sharp iron. <laughs> Pakisabi sa katabi, hindi pwedeng plastic. Hindi pwedeng hindi ka talaga totoo, hindi ka pwedeng nag-iinarte sa buhay mo. Ang pagsunod sa Panginoon talaga may hardships. Pakisabi sa katabi, hindi lang basta hardships, may persecution din. Sino dito, excited ka na ikaw ay kristyano na mayroong persecution? Pumira, inuusig ka ng pamilya mo, inuusig ka ng mahal mo sa buhay, inuusig ka ng mga kamag-anak mo, nagtulong-tulong na sila against sa'yo. Hindi ako maintindihan ng mga mahal ko pa sa buhay. Lord, totoo ka ba? Grabe pinagtataanan ko, Lord. Nagigetyo po ba mga kasama? Congratulations, kapag may persecution ka, you are authentic. Pero kung wala kang persecution, hindi ka totoo. Nagko-compromise ka. Nagigetyo po ba mga kasama? Bakit? Eh, sabi ng mga Chinese, paleho lang. Wala ka namang pinagkaiba, paleho ka lang din eh pa church ka pa, pero palayan ko lang. Tandaan niyo po, alam ng demonyo kung totoo ka. Alam din ng Panginoon kung totoo ka. Tama po ba mga kasama? Kaya talagang iron sharpens irons lang yan. Kaya hindi pwedeng iron sharpens plastic. Matutunaw ka kapatid. Pakisabi sa katabi, matutunaw ka. Kung plastic. <laughs> Pero kung ikaw ay iron, lalo kang tatalas. Lalo kang tatala. Sino dito may naiintindihan, mga kasama? Kaya huwag kayong basta-basta bibigay ng verse na iron, sharpens iron. Uy, magpakabakal ka muna. Eh, pero kung plastic ka naman, peke ka naman, hindi mo pwedeng banggitin yun, baka matunaw ka. <laughs> Sino may naiintindihan dito, mga kasama? Persecution. Talagang maraming maiinis sa'yo kasi gumagawa ka ng tama. Uusigin ka talaga nila. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo, I am authentic. Thank you, Lord, sa persecution kasi pinakikita nito na ako talaga ay totoo. Hindi ko ito iiyakan. Ipagpapasalamat ko to. Kasi kung peke ako, Panginoon, walang persecution. Kung peke ako, Panginoon, walang hardships. So kaya, Lord, thank you so much for hardships. Thank you so much for persecution. No matter what situation, condition in my life, I will follow you. Hallelujah. Sino dito excited ka? Ano man sitwasyon mo sa buhay mo, susunod ka sa Panginoon. Mga kasama yun ang nilalagay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag kayong makontento na, ay, pag Christian, laging binibless. O pagka ba hindi ka na binless, hindi na totoo si Lord. Nagigat niyo po ba mga kasama? Sino dito nag enjoy ka ng privilege mo sa buhay? Pero lagi yung tatandaan, lahat ng bagay na privilege, may responsibility yan. At diyan ka makikita kung gaano ka ka-authentic. <clears throat> ang mga single, gusto mag-asawa. Hindi nyo ba biro, hindi nyo ba alam ang pagpasok sa buhay mag-asawa, yan ay pagpasok sa gulo ng buhay. Papasok sa magulo. <laughs> Nagagetso po ba mga kasama? Sabihin mo sa katabi mo, kung authentic ka, abay may persecution yan. Pag sumunod ka sa Panginoon, ipipersecute ka ng asawa mo. Alam mo ba ang tinitingnan sa iyo? Yung mga bagay na pagkakamali mo. Pinipersecute ka. Gumagamit sila namang, wala man silang magnifying glass, pero hinahanap niya sa iyo yung mali. Persecution. <laughs> Sabi, hindi mo lang ako naintindihan ng nanay ko, ng asawa ko, ng kapatid ko. Hindi ba nila alam na nagpapakabait na ako? Nagcha-charge na ako ah. Nagagat yung mga kasama? Hindi porke nagcha-charge ka, authentic ka. Malalaman mo lang authentic ka, nagtutuloy-tuloy ka kahit may persecutions. Kasi naintindi mo yung love ni Lord. Sino dito masayang-masaya? Ay, ganun pala ang pagiging Christian. Kaya pag magpe-present kayo ng gospel, yung pagmamahal ng Diyos. Huwag yung mga promise, uy, alam mo, pagka sumunod ka sa Panginoon, mababago buhay mo. Yung pamilya mo, maaayos. Resulta lang yun ng pagsunod. Amen. Kaya, kaya minawiwindang minsan yung mga sinesira natin kasi ang binibigay natin sa kanila, yung mga promises, yung mga blessings, hindi yung pagmamahal sa Panginoon. Kapag ka nakaramdam ng pagmamahal sa Panginoon to, maniwala ko yung kahit may persecution, tuloy-tuloy yan. Eh. Sino may naiintindihan dito mga kasama? Hindi matutuwa mga mahal mo sa buhay kapag sumusunod ka kay Lord. Kasi dati kayong tahimik. Ngayon, ang tingin sa inyo, manggugulo ka na. Pakisabi sa akin, nag-iba ka na kasi. Yan, yung ganyan ng mga ano dyan. Sino dito ang excited ka sa pagsunod mo sa Panginoon? Amen. Kaya mga kasama, hindi lang po yung upuan dito every Sunday, yan po ay pamumuhay every day. Kaya hindi mo pwedeng biruin si Lord. Dapat talaga seryoso relasyon mo sa Diyos. And then sabi ni Paul, we don't we don't lose courage in every time of stress. Sabi mo pambira, sumusunod na kay Lord, may stress pa pala. Alam mo ba na ang mundong ito, bibigyan ka rin ng stress? Yung mahal na mahal na tao na minahal mo talaga, na talaga pinauo mo tayong dalawa, bibigyan ka rin niya ng stress. Tira mo yung katabi mo. <laughs> bibigyan ka ng stress. Yung trabaho mo, nagbibigay ba ng stress? Tama po ba mga kasama? Nagbibigay ng stress yan. Kung kayo nga, binibigyan niyo ako ng stress eh. Pero hindi ako nagbabackslide. Bakit? The more na kayo'y pasaway, the more na nakikita ang pagiging totoong pastor ko. Ginagawa ko kasi mahal ko kayo. Sabi mo sa katabi mo, kaya huwag ka nang pasaway. Don't lose courage in time of what? Stress. And then in and calamity. Pakisabi sa katabi, may stress na. May kalamidad pa pala. Abay, gusto mo bang maging Christian yan? <laughs> Kaya marami pong nawawala kapag ka pinag-usapan ng mga bagay nito, yung karakter nila hindi nakakonect doon sa calling na meron sila. We are called to follow Jesus no matter what situations and condition in our lives. <laughs> So, in times of stress, in times of calamity, I will follow you. Amen. Pakitingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag ka mag ha? Nagigat po ba mga kasama? Sino dito yung masayang-masaya? May natatanggap ka ngayon. Kasi marami kasi akala nilang buhay krisyano. Hallelujah, praise the Lord, glory to God, amen. I'm a Christian. Ay, dumating ang stress. Backslide. Nagigat po ba mga kasama? Yan po ang pagsunod sa Panginoon. Tinetest ang authenticity mo. Kaya the more na ikaw ay merong kondisyon sa buhay, the more na lalo ka lumalapit sa Panginoon. Hirap ako sa trabaho, hirap ako sa pamilya ko, lahat na lang hirap sa akin, pero Lord, susunod ako sa iyo. That is hardships. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang buhay kristyano, hindi hallelujah lang. Ang buhay kristyano ay pagsunod hanggang kamatayan. Tandaan niyo po, <laughs> ang magtiis hanggang sa wakas siya ang maliligtas. Pakisabi sa katabi, tapusin mo, baby. Marami kasing nasa gitna, dinaanan to, umayaw, bumigay. Si Peter, nung pong siya ay disciple pa lang, noong ma-pressure po siya ng mga babae, ng, ng, ng, katu, ng bata, at saka ng mga kasama, alam niyo, si Peter, na-pressure siya eh. Bakit si Jesus ay hinuli, tapos sabi ng mga tao, Uy, si Peter to. Kasama ni Jesus to. Ano sabi ni Peter? Because of that pressure, because of that stress, because of that hardships and persecution. Alam niyo, sabi ni Peter, as a disciple, hindi ko kilala yan. Pakisabi sa katabi, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ka ni Lord. Pag-disciple ka. Pwedeng-pwede mong itatwa ang Panginoon pag-disciple ka. Kaya lang, meron ding isa, yung Judas. Imagine mo yung Judas, disciple din yun. Tinatwa din, pero hindi magandang tanggap. Nagpakamatay. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang hudas. Dapat Pedro. Nagagets mo ba mga kasama? Hindi ho lahat ng disciple na nagkamali sa Panginoon na buhay. Pag udas, udas tuloy. <laughs> Pag udas ang ugali, ikaw mamatay mo yan. Pakisabi sa katabi, pag prideful na, ikaw mamatay mo yan. No. <laughs> Sino dito excited? Susunod pa rin sa Panginoon. No, kahit may hardships, kahit may persecution, kahit may stress, kahit may calamity, I don't lose courage. Lalo kung tumatapang, yes, may stress. Hindi mo na kailangan ng stress tab. Matindi na yon. Sabi mo sa katabi mo, matindi na yung kakaharapin mo. Pakisabi, matindi na kakaharapin mo. Paghandaan mo na yan. Paghandaan mo na yan. Verse 5. Tingnan yung verse 5. Sino excited dito mga kasama? Yung verse 5, tingnan nyo po. We've been beaten many times. Imagine mo sa pagsunod sa Panginoon, sa paggawa ng kalooban ng Diyos, pinalo ng maraming beses. Pero kahit pinapalo yan, susunod pa rin ako sa Panginoon. Tinan mo yung katabi mo, nakaranas ka na ng paluin. Kasi sumunod ka kay Lord. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga fraternity at saka sa mga gang. Imagine mo, pinapalo nila, papasok pa rin. Kaya iniisip ko rin minsan, paluin kaya natin dito yung gustong sumama rito sa atin. Kasi yung mga lahat ng pinapalo, lalong tumitibay eh. Eh pagka yung mga pa-baby, pa-baby lang, konti lang umayaw na eh. Aray ko, ang sakit ng ganito ko, ang sakit, ayaw ko na. Hindi ka pa pinapalo niyan. Ano kaya? Ano lahat na papasok dito? May tagapalo sa, sa, sa, sa baba. Oh, <laughs> mag-worship ka ba? Oh, pa! Oh. <laughs> Susunod ka ba talaga sa Panginoon? Oh, pa! Siguro wala na tayong kasama dito ngayon, no? Eh kasi sa atin, konting problema lang, konting sitwasyon lang sa buhay, parang aayaw ka na. Yung effectivity mo nababawasan, yung passion mo nababawasan. Ito, paluan na to eh. Walang urungan eh. Kasi yan ang pagiging apostle. Yan ang pagiging follower ni Jesus. Hindi lang pang promise-promise, pang miracle-miracle. Hoy, ang ganda, ang buti-buti ni Lord, bigyan ka ng stress. Maniwala ka, baka umayaw ka eh. Kaya huwag kayo masyado, masyado naniniwala sa mga ma, ma, mga pananalita na ano na, hoy, ang buti-buti ng Panginoon. Talagang grabe siya magpala, ganito ganito, ang tindi ni Lord. Tingnan mo pag may hardship na siya tingnan mo kung makapagsalita pa siya ng ganyan. <laughs> authentic! Ah, sabi sa katabi, dapat authentic! mga kasama, may pinagdadaanan kayong hindi halata. Nagigat niyo po ba mga kasama? Tinan niyo po, hindi lang siya pinalo, binilanggo pa. Ang grabe ito mga kasama ito, pati hindi yung pagsunod niya sa Panginoon. Bakit? Dahil lang sa pag-advance siya ng katuwiran, ng kabanalan, pinagbintangan pa siyang manggugulo ibinilanggo pa siya. Mga kasama, ang tinding pagsunod niyan. Ang pinakamasarap sa lahat, yung bang mapahama ka kasi gumagawa ka ng tama. Yan ang rewarding. Pero kung mapahama ka kasi gumawa ka ng mali, abay, iba na yan. Tapos sasabihin pa, Lord, totoo ka ba? Nagiget niyo po ba mga kasama? Sino may naiintindihan? Pakisabi sa katabi, kibinilanggo. Pagkatapos, pinagpapalo. No? Pinapapalo mo na, tsaka binilanggo. And then, and sabi niyan, and we found ourselves in the midst of riot. Imagine mo, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng trouble nung dumating ang mga anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang buhay dati, payapang payapa. Walang panganib. Pero ang impluensya sa kasamaan. Pero nung dumating si Lord, yung kalooban ng Lord. Parang yung iba nawiwindang, ay parang ang, ay grabe naman ang church na yan, nagkakagulo kami ng pamilya dahil sa church na yan. Hello! Matagal na kayong magulo, ngayon nyo lang naramdaman. Kasi may katuwiran, may liwanag na lumalabas ngayon dyan. Nagigito? Because we are the light of the world. Kaya yung liwanag na yan, mga kasama, ikaw yan. Kaya yung mga nasa dilim, ayaw nila, ah, ayaw namin ng liwanag na yan, doon ka, doon ka, doon ka. Ayaw namin sa'yo, we hate you. Kasi may dala kang light. May testing talaga. Imagine mo, nagulo yung nasa kadiliman nung dumating ang kaliwanagan. At kung hindi mo yan nararanasan, maniwala ka, nagbe-blend in ka. Nagko-compromise ka. Sabi ng mga Chinese, paleho lang. Maraming mga tao religyoso pero hindi talaga makajos. Kaya pagka dinaltan sila ng makajos sa buhay, may nangyayari talaga. And then ito pa, oh, we've, we've endured many troubles. Sabihin mo sa katabi mo, <laughs> troubles. Ready ka dyan kasi isusunod ka sa Panginoon kahit na maraming troubles. Hindi ka exempted. Hindi exempted ang anak ng Diyos sa mga troubles. In fact, it must be expected. We are not exempted, but it must be expected. Pakisabi sa katabi, asahan mo na yan. Huwag kang mawiwindang dyan. <laughs> Sino may naiintindihan dito, mga kasama? And then, hindi lang yung many troubles. Had sleepless night. Pare, hindi makakatulog. Sa paggawa ng mabuti, hindi makakatulog. May mga bagay na gustong gawin sa Panginoon, hindi makatulog. Hindi sila pinatutulog. Sabi mo sa katabi mo, samantalang ikaw, hindi ka na sumusunod. Ang sarap ng tulog. Ang pinakamasarap sa lahat, meron tayong nakaka-experience tayo ng sleepless night kasi sumusunod tayo sa Lord. Yan ang mga authentic. Hindi yung, ay, mapupuyat. Alam mo naman, hindi pwedeng magpuyat. Kunin ka na ni Lord. Puyat lang, pinagkakait mo kay Lord. May buhay nga ng Panginoong Yesus, binigay sa'yo, ikaw tulog lang. Kaya makikita mo talaga niya kung sino authentic. Puyat lang eh, talagang... laban na laban eh. Sa mga kasama, sleepless night. Meron talaga niyan. Sino excited dito sa mga bagay na ito? Naradadaanan natin ito. And then, hindi lang sleepless night, hindi lang yung hindi ka makatulog, ito, gutuman pa to. Pakisabi sa katabi, gutuman pa. And gone, hungry. Pakisabi sa katabi, talagang sa pagsunod sa Panginoon, minsan nakakagutom. Sino dito hindi ka makatiis ng gutom? Tama ba mga kasama? So diyan mo makikita yung 20. Kaya mo bang magtiis ng gutom pansamantala? Hindi naman panghabang buhay yan. Paminsan-minsan lang yan eh. Eh, gutom ka lang, brother. Iiwanan mo kasama mo para ako kumain. Kumain ka na, nagsulo ka pa. Huwag naman ganun, huwag naman ganun. <laughs> oh, sino dito may naiintindihan sa pagsunod sa Panginoon? Yan ang test ng authenticity. Hindi mo pwedeng sabihin, totoong totoo ako, totoo talaga ako. Oh, dumaan ka dyan. Kung hindi ka dumadaan dyan, hindi ka pa totoo. Kasi si Pablo nga, dinaanan niya. Si Kristo, dinaanan niya. Ikaw pa kaya? Ano ka? Exempted. Ano ka? Special child. Nagaget niyo po ba? So, kaya dapat eh, expect na natin yung mga dadaanan natin. Hindi siya bedo process. So, are you excited, mga kapatid ko? So, look at this verse. Ito po yung verse na pag-uusapan natin para po pang-test ng authenticity sa life natin. Are you excited, mga kapatid? So yung authenticity of our obedience, tandaan niyo po, sa physical aspect, may testing din po yan. And also inward aspect. Ano yun nasa inward aspect natin? It is our spirit and also it is our soul. It is your mind, it is your heart, it is your will. Yung, yung, yung bagay na to, yung, yung, yung authenticity natin na to. Tandaan niyo po mga kasama, when we talk about outward aspect, It is more of physical. Yung binanggit natin kanina, ng mga experiences ni, ni St. Paul, yung pong mga experiences na, it's, it's more on physical. Pero dahilan doon sa pag-go through niya, nag-move forward siya, nag-follow siya kay Jesus, na-develop yung kanyang character, na-develop yung kanyang passion, na-develop yung kanyang devotion. Kaya pakisabi sa katabi, ang mga authentic, authentic. nag-grow. Now, sino dito excited? Authentic ka. Sino dito nare-realize mo nasa tamang daan ka? Nasa tamang journey ka. Nagiget niyo po ba? Sino dito yung kumakaharap sa mga trials, persecution, taas sa kamay, taas sa kamay, gutom. Pinag-uusig ka dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Congratulations! You are authentic! You are authentic, pero mga kasama, kailangan talaga may pang-testing. Sabi, sabi sa katabi, kailangan pang i-test. No, in verse 6, no, tingnan niyo itong verse 6. Sabi ng verse 6, we have proved ourselves. They are authentic, yet proven. Not self proclaimed Hello? <laughs> Marami po kasing self-proclaim, ay Christian ako. Hindi po porke nagpo-post, Christian. Hello? Sino may naiintindihan dito mga kasama? Sabi niya, we have proved ourselves. So dapat patunayan mo ang iyong sarili sa Diyos, patunayan mo ang iyong sarili sa sarili mo. Hindi mo pwedeng patunayan ang iyong sarili sa ibang tao. Are you with me? So we need to love our family. We need to love the Lord. We need to love our spiritual family. You need to love your pastor. You need to love your cell leader. You need to love your church. Pakisabi sa katabi, prove yourselves. Prove yourselves. Wala yan sa lingwahe, wala yan sa self-proclamation. Nasa determination po yan ang karakter natin. No, <laughs> sabi niyan, we have proved ourselves by our lifestyle of purity. That's number one. Malalaman mong totoo ka kapag ka dalisay ka. Pag sinabing pure, sabay-sabay tayo, pure. Alam niyo po ba yung pagiging pure? Yan po yung pinakamagandang isipin natin. Alam niyo po ba pag contaminated ka, tandaan niyo, pag sinabing pure, it is not contaminated. Not being poisoned. Yan po yung ibig sabihin ng pure. Sabihin mo sa katabi mo, are you pure? Lifestyle po yung pure. Alam niyo po ba, sa mundong ito, marami po magdalagay sa inyo ng basura magkukwento ng kapangitan ng iba. Ngayon, pag na-entertain mo yon, titingnan mo na pangit yung iba dahil lang sa may kinuwento sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, bantayan ang puso. Hindi porke may kinuwento sa'yo, mga kasama, bibilhin mo na agad. Kahit close pa kayo. Pakisabi sa katabi, kahit close pa kayo, Huwag mong bibilhin. Kasi kapag ka mangko-contaminate yan, maging ready ka dyan. At kapag ka may pangit na kinukwento sa'yo, tandaan nyo po, kung hindi, alam nyo, <laughs> ito yung pinakamalungkot sa lahat, eh, no? Alam mo, si brother ganito, pag-pray natin, yung banal na chismis na nangyayari sa loob ng parokya. Alam mo si brother ganito, ganito si brother. Atin, atin lang to ha. Brother, pagpe-pray lang natin. Sister, pagpe-pray lang natin to, ha? Naku, kumakalat na yon. Kayo po ngayon ay membro na ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster sa parokya. Kung concern ka talaga sa tao, puntahan mo. At kapag may kinukwento sa inyo mga kasama patungkol sa ibang tao, ito lang itatanong it, mo sa kanya, kumusta kayo ni Lord? Huwag muna natin pag-usapan ng ibang tao, kayo, kumusta kayo ni Lord? Pero pag bibilihin mo ng bibilihin niya, hindi mo alam, nakukontaminate ka. Nalulungkot ka, yung pakikitungo mo sa kapwa mo, naapektuhan. Bakit? May narinig ka. Pakisabi sa katabi, purity. Purity. Pampasira ng relasyon yan. Pampasira ng pagsunod sa Panginoon yan. Kaya kung concerned ka, puntahan mo yung tao. Brother, ganito ang naramdaman ko sa'yo. Sister, ganito ang naramdaman Kung ayaw makinig sa'yo, magsama ka pa ng iba. Kung ayaw mo makinig, sama mo buong cell group mo. Kung talagang concerned ka. Pero kung hindi mo kinakausap yung tao ngayon, tapos kwento ka ng kwento sa iba, eh, iba na yan. Kaya binibigyan ko kayo ng karapatan na patahimikin at huwag kayong bantuan ng mga espiritong pangit. Do not allow other person to speak negative against your church. Against your faith, against your spiritual family, against your pastor, against your leaders. Kung ayaw nila sumunod, sila na lang. Idadamay ka pa niyan. Ito mo, nagbabala ka na nga eh. Life of purity. Mga kasama, ang sarap humarap doon sa tao na wala kang iniilagan. Being pure is not being perfect. Wala naman taong perfect eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero kung pag-uusapan natin yung mali ng iba, hindi na maganda yan. Sino may natututunan dito, mga kasama? Iwagayway ang kamay, ipalakpak at magpasalamat sa Diyos. Life of purity. Kasi pwedeng nag-church ka, pwedeng nagpo-profess ka ng Christian, pero hindi ka purify. Puro chismis ang nilalako mo. At pag parehas kayo ng spirit, bibili mo, ay talaga ba? Sabi ko na nga ba, eh, may naaamoy ako dyan eh. Ganyan talaga sila. Talaga yan, ha? talaga. Mga kasama, maniwala ka na, bantuan ka na niyan. Hindi ka na pure niyan. Pag kumakamay ka, may iba ka nararamdaman. Pag may nakikita mo yung tao, may iba ka rito. Bakit? Hindi ka na pure. So mga kasama, ang concern ko kayo, bantayan niyo puso niyo, bantayan, bantayan niyo espiritu niyo. Huwag niyo pabayaan kahit close na close kayo, huwag niyo pabayaan magsalita na negative. Nagiget niyo po ba mga kapatid? Sino dito may naintindihan? Subukin na yan, subukin na yan. Lifestyle of purity. Ang masarap sa lahat. Pag nagsa-cell group ka, pure na pure ka. Pagka umaattend ka sa church, pure na pure ka. Pag nagdi-devotion ka, pure na pure ka. Yung heart mo talaga, yung talagang as in, transparent. Wala kang tinatago. Baka mabulgar. No, mga kasama? Lifestyle of purity. Pakisabi, lifestyle of purity. Lifestyle of purity. So, we can prove ourselves. So, our authenticity, we need to prove ourselves by lifestyle of what? Purity. Kasi wala namang ibang maglilinis sa'yo, ikaw lang eh. Ang problema lang, pag nasanay ka na mameke, ng mga spiritual language, ay, ang buti-buti ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang tindi. Kaya lang, kumusta ka? Pure ka ba talaga? Wala ka bang inililihim? Wala ka bang itinatago? Tapat ka ba talaga kay Lord? Kasi pag hindi ka tapat kay Lord, alam niyo po ba, pag nakagawa ka ng krimen, makarinig ka lang ng sirena, takot ka na. Parang ang pakiramdam mo, ikaw huhulihin. Makakita ka lang ng pulis na naka-uniforme, maniwala kayo, kakabahan ka. Yan ang ibig ko sabihin, hindi pure. Pag may nararamdaman na kayo against, kasi may kinuwento sa'yo, hindi ka na pure. Hello, somebody? Parang ang tahitahimik nyo, mga kapatid ko. Ha? <laughs> Naglilinis. <laughs> I like that, bro. I like that. Oh, sino dito yung nakukonvict ka ng word ng Lord? Amen. No, ang, ang, mga, ang mga language ng Christian, pag-pray natin si ganito, ha? Ah, pag-pray natin yan, ha? Ah. alam mo ba? Atin-atin lang yan, ha? privilege yan na tayo-tayo lang, ha? Walang makakaalam, ha? Promise. May promise, promise pa yan. Kung maniwala kayo, palalayuin niya kayo sa inyong spiritual family. Sa inyong relationship kay Lord, sa inyong relationship, sa inyong man of God, sa inyong cell leaders. Naku, delikado yan. Kaya mga kasama, you need to be strong in the Lord. You need to be pure. Lifestyle of what? Purity. And second, by our spiritual insights. Imagine mo lahat ng bagay connected yan for eternity. Spiritual insights yan. Walang bagay na pagdadaanan tayo na hindi, na walang purpose si Lord. Spiritual insights. Ano yung spiritual insight na yan? Revelations. Ano yung spiritual insights na yan? Idea. Ano yung spiritual insights na yan? Concept. So yan yung mga bagay na yan, mga kapatid ko, galing sa spiritual na aspeto ng buhay na kinukonect natin sa ating eternity. So, ang, bawat tao may sitwasyon sa buhay. Totoo ba na mayroong ganito? Wala pa lang makain? Wala pa lang pagkain, ha? Patay na tayo nito. Imagine mo, wala pa lang pagkain, patay na. Bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, wala kayong makain talaga. Ganito na lang. Para sa spiritual insight. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi force fasting tayo ngayon. Force fasting tayo ngayon. May benefit yan. Number one, lalapit tayo sa Panginoon. Panghihingi tayo sa Kanya. Huwag tayong mangungutang. Huwag tayong magmamakaawa. Na baka naman. Wal walang ganon, walang ganon. Nagigit yung mga kasama. Baka nakakaluwag-luwag ka dyan. Baka naman pwede mo kami bigyan. Kasi wala, wag, wag, wag, wag, wag. Kasi minsan pinadadaanan talaga sa atin ni Lord to. Pero you need to have spiritual insight. Nagigit nyo mga kapatid? Talagang dadaan ka sa walang-wala, pero nagpupuri ka pa rin ba sa Diyos? O inaaway mo na asawa mo? Mainit na ulo mo. <laughs> Kasama spiritual insights. No? Tandaan nyo palagi, lagi may spiritual implication na lahat ng sitwasyon at kondisyon natin sa buhay. Alam niyo si Paul, kaya po siya nabilanggo para mag-preach po doon sa, sa prison. Kaya siya po pinahirapan, gawa, uh, pinalo para mapakita yung kanyang, kanyang uh, uh, to prove himself that he, is, uh, he was authentic. So, spiritual insights. So, dapat pagka merong sitwasyon sa buhay mo, lagi mong babalikan yung word ni Lord. Huwag yung iyong sitwasyon, huwag yung iyong kondisyon. Huwag mong tatanungin si Lord, Lord, Christian ako ha. Ah. Bakit nangyayari sa akin to? Mga kasama, kung Christian ka talaga, kung follower ka talaga ni Jesus, nagpapasalamat ka. In every situation. Kasi alam mo na may matinding gagawin sa iyo ang Panginoon. So, spiritual insight. No? Sino dito excited sa spiritual insight? And then, we need to prove ourselves by our patience. Pakisabi sa katabi, pasensya. Alam niyo po ba mga kasama, masarap humingi ng, pasensya ka na Sarap humingi nun. Pero yung kung ikaw ang magbibigay, ang hirap niyan. Alam niyo po ba mga kasama, yung pasensya, yung, yung, yung, yung tolerance mo na huwag kang mapikon. Yan ang ibig sabihin niyan. Yung tolerance mo na huwag kang maasar. Patience. Alam niyo po ba, na tayo po ay bunga na meron lang nagtyaga sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang pinagtyagaan ka. Hayan ngayon ang bunga. <laughs> Sino dito yung masayang-masaya ka, pinagtyagaan ka, merong, merong nagsakripisyo sa'yo. Merong nagpasensya sa'yo. Nagpapasensya lagi sa atin. Tama po ba mga kasama? Tandaan nyo po, kapag ka po, ma- maintindihan nyo ito, no? kapag ka po binibigyan kayo ni Lord ng patience, tinetrain kayo ni Lord ng patience, Padadalhan po kayo ng mga taong nakakaasar sa paligid nyo. Sino dito yung bago ka mag-church ngayon, asar ka? Congratulations sa mga honest. Congratulations. Sino naman dito yung hindi asar? Taas ang kamay, taas ang kamay. Pagpunta mo rito, hindi ka asar. Eh, eh, eh paano yung iba? Hello? Nagiget niyo po ba mga kapatid ko? So dapat maging aware tayo, sensitive tayo kung anong kondisyon natin sa buhay. Hindi mo kinakailangan maging perfecto, kailangan mo umamin. <laughs> so, alam niyo po ba ang, ang, ang, ang pagkaasar, sunod-sunod po yan. Dumadami yan. Maraming nakakaasar sa buhay natin, mga kapatid ko. Tandaan niyo po, maraming nakakaasar. Yung asawa mo, kahit mahal na mahal mo yan, pinakasal mo yan. Darating ang time, nakakaasar yan eh. Kahit gagana mo yung kamahal, nakakaasar mo yan. Nakakaasar mo yan. Tama ba mga kasama? So, yung, yung, sa cell group mo, nagkakaasaran kayo. Tama ba mga kasama? Kailangan ba ng mga tao sa kapaligiran mo ang pasensya mo? Kung talagang ikaw ay nagmamatured, prove yourself na umahaba ang pasensya mo. Hindi ka mainipin, hindi ka mainitin, hindi ka ginawin. Alam niyo, minsan malaking problema. Ang tagal naman nila. mga ganito, yung mga walang pasensya. Ano ba naman church ito? Ang init. Huwag magalala, lalamig din yan. Giginawin ka rin balang araw. Pag giniginaw ka na, huwag ka nagreklamo. Ano man church to ang ginawa. Pasensya ba? Pasensya. Develop mo yan. No, talagang, yung mga taong makikitid, madaling bumigay dito. Pero yung mga taong authentic, ang haba ng pasensya niyan. Yung inaasar ka na, maniwala kayo, mahalin nyo pa rin. And then by showing kindness, we need to prove ourselves by Showing kindness. Alam niyo po yung pagiging mabuti, yung kabutihan ng puso natin? Tandaan niyo po yan, hindi po yan matututunan sa labas. Dapat po yan nadidevelop sa loob. So ikaw muna, magdi-develop yan, i-develop mo yan. Ang unang makakaranas ng, ng kabutihan ng iyong puso, walang iba kundi kung sino may mga asawa, asawa mo. Hindi ka pwedeng maging mabuti sa ibang tao, sa asawa mo hindi. At hindi naman din pwedeng puro asawa mo na lang. Hindi ka na makapatulong sa tao kasi gawa ng asawa mo. <laughs> Ihandog mo na yan. Nagiget niyo po ba mga kasama? O, o kaya ng anak mo, ng trabaho mo. Mga kasama, showing kindness. Sino dito yung handang tumulong? Kasi mabuting kalooban tayo. Naghahanap tayo ng opportunity na makatulong because we prove ourselves that we are authentic by showing our kindness. Naghahanap ka lagi ng opportunity to bless other people, to show that the love of God para po sa kanila na ikaw ang gagamitin. Sino may natututunan mga kasama? And then, we need to prove ourselves by the Spirit of holiness. Spirit of holiness. Alam nyo mga kasama, magiging banal ka lang. Tandaan nyo po sa buhay ninyo, hindi kayo perfect, hindi tayo perfect. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero pinakamaganda sa Panginoon kapag pinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo papatawarin pag pinagsisihan natin itong mga bagay nito. So, if you want to live in the spirit of holiness, you need to have a lifestyle of repentance. Lifestyle of repentance. Yung bang lagi kang nagsisisi sa mga bagay na nagagawa mong mali. No, yun po yung, yun ang bagay na dapat na develop sa atin. Pag minagawa nagawa tayong mali, mag-sorry agad tayo, Lord, patawarin mo ako, nagawa ko itong mali na to. At kapag ka ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, papaging banalin ka uli ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging perpekto. At hindi mo rin kinakailangan maging peke. Wala ho sa lingwahe yan. Wala po sa spiritual words and language po yan, mga kasama. And then, ang pinakahuli sa lahat, no, yung, yung pang-anim, is by our uncritical love for you. It means unconditional love. Hindi ka nagbibilang. No, Marami po kasi talaga na critical na critical ang pag-ibig niya. Um, isang isa ka na lang, yari ka sa akin. Sa so, mga kasama, <laughs> hindi ka dapat napupuno. Dapat talaga ang pag-ibig mo laging umaapaw. Mapagpasensya. No, hindi tayo dapat nagmamalaki na tayo mas magaling kaysa sa iba. Nagigat niyo po ba mga kasama? No, hindi ko tayo magaling. Pinatawad lang tayo ng Panginoon. Biyaya lang po ng Diyos kung bakit tayo nakatayo dito. So bakit tayo magkahanap ng mali ng iba? Bakit? Wala na ba tayong mali? Kung gusto mo i-correct ang iba, i-correct mo muna sarili mo. Baka sa katitingin mo ng mali ng iba, hindi mo nakikita, sinisira mo na sarili mo. So kaya mga kapatid, mga kasama ko sa Panginoon na nandito ngayon, mahalaga talaga yung unconditional, uncritical love natin para sa mga tao. Yung bang kahit sinalbahe ka na, patawarin mo pa rin. Yung kahit ginawa ng masama, handa ka pa rin magpatawad. Bakit? Pinatawad tayo ng Panginoon. So mga kapatid ko, mga kasama ko na nandito ngayon, itong anim na bagay na ito, you need to prove yourself. Ipuprove mo ang sarili mo, hindi sa akin. Iprove mo ang sarili mo sa sarili mo. You need to be honest. You need to be sincere before God. You know that God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya itong mga bagay na ito sa buhay natin, mga kapatid, maganda may apply natin. May apply natin ang mga bagay na to. At kapag in-apply natin ang mga bagay na to, you will become genuine, you will become authentic, and you will prove yourself before God and before men. Hindi po lahat ng tao nadidevelop ang mga bagay nito. Kapag ka po natutunan na natin na mag-excuse, kapag natutunan na natin na hindi tayo maging totoo sa buhay natin, Mangyayari po na pepekein na lang natin ang lahat ng bagay. At ang mga bagay na peke, nai-expose po yan. At ang pinakamahirap sa lahat, yung na-deceive tayo ng mundong ito na okay lang na paging Christian ka. Tandaan niyo po, hindi okay ang pagiging Christian. Ang okay talaga yung disciple ka. Ang okay talaga yung apostle ka. Ang pagiging Christian, dalawang beses lang yan. Kaya hindi mo dapat panghawakan yun. Ang kailangan natin ipamuhay kung ano ang kalooban ng Panginoon. So we are we are called by God to follow Jesus. Are you ready to follow Jesus? With all our hearts, with all our sincerity, with all our honesty. And we have joy in our obedience to God. Alam niyo po ba, sa pagsunod mo sa Panginoon, nagkakaroon ka ng kagalakan. Nagkakaroon ka ng kagalakan. At gusto ko po na ipag-pray ang bawat isa sa atin kung anumang bagay na hindi totoo sa buhay natin ngayon. Lord, gusto ko pong makapamuhay ng totoo. Susunod ako sa iyo. Kung ano yung ginawa, uh, pinagagawa mo, gagawin ko. So pwede po bang tumayo tayong lahat and then magpe-pray po tayo? Nabiyaya lang ng Diyos, kapangyarihan lang ng Diyos ang mag-work sa atin ng mga ganitong bagay. Hingi natin sa Panginoon ngayon. And then habang ini-evaluate natin yung sarili natin, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Let us evaluate ourselves before God. Lord, lahat ng bagay na hindi totoo sa buhay ko, tanggalin mo po. At Lord, gawin mo akong totoo sa pagsunod ko sa iyo, sa paglapit ko sa iyo, Lord, bigyan mo ng magandang kalooban ang aking puso. Lord, turuan mo kung mahalin ka ng mahalin, sundin ka ng sundin, at mag-matured ako sa aking relationship sa iyo. So if you are that kind of person right now, na may mga bagay ka na-realize ngayon, na gusto mo nang tanggalin sa buhay mo at magsimula ka na ng totoong pagsunod sa Panginoon. Let us pray right now before God. So pwede ba na sa mga sandaling ito, buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Yung spirit natin, Lord, i-welcome natin ang Holy Spirit ni Lord to convict us. I-welcome natin ang Holy Spirit ng Lord to change us. Willingly, we are more than willing to follow Jesus we are more than willing to follow Jesus. Maraming mga circumstances, mga situations sa kapaligiran natin, but never stop. Do not focus on the things that is in the outside. Si Paul, marami siyang na-experience, marami siyang narinig, marami siyang nakita, pero ang, ang kanyang focus, walang iba kundi ang pagsunod niya sa Lord. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon na nandito ngayon, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na bumawi para sa Diyos. Give yourself a chance. Lord, starting today, I will follow you. Starting today, I will be honest. I will be true to myself before you. Lord, tanggalin mo lahat ng mga bagay na mali sa buhay ko. Just, just raise up your hands if you are willing, if you, if you want to change, if you want to follow Jesus wholeheartedly. Tanggalin natin ang mga kasinungalingan, mga bagay na hindi totoo, mga bagay na nagpapahirap sa atin just surrender everything to God and let us pray. Father, thank you so much sa lahat ng bagay, Panginoon, na nare-receive namin according to your word. Thank you so much kay Paul, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, na yung sarili niya, Panginoon, hindi lang niya pinoproclaim na, na siya ay authentic. Pinroob din niya ang kanyang sarili na authentic because of his character, because of his attitude, because of his passion para sa iyo, Panginoon. Lord, ganun din po ang bawat isa sa amin na nandito ngayon. Ikaw po, Panginoon, na mag-steer up sa spirit namin, Panginoon. At sa heart namin, ang passion, Panginoon, na sundin ka namin. Ano man ang sitwasyon at kondisyon namin sa buhay. Lord, kung kami man ang nagkamali, Lord God, before you, we ask forgiveness, O God. We ask forgiveness. Lord, kung meron pong contamination sa spirit namin, contamination sa heart namin, sa mind namin, Panginoon, tanggalin mo rin po, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon. And we are praying for ourselves. Lord, purify us, Lord. Purify us, Lord. Help us, Lord, to follow you. You are you you called us, Lord, to follow you. And Father, we come to you in all humility, in all sincerity, O God. Your name will be glorified in the midst of us, Lord. Thank you so much, God. And starting today, we commit ourselves to you. Lord, susunod kami, Panginoon, sa iyo at gagawin namin kung anong gusto mo hanggang sa kunin mo ang pahiram naming buhay sa iyo. We will never stop. We will never go backward. Lord, lagi po kaming magpo-forward. Kung ano man po ang sitwasyon namin, lalo kaming lalapit sa iyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, this is what we pray. Amen and amen. Bigyan natin